Gracias, Pastor William. La iglesia tiene en ese momento la libertad entonces de poder diezmar, ofrendar. The church now has bendecida. the liberty to give their tithes and offerings. Y le voy a pedir a todos que nos pongamos en pie. I'm going to ask you all please to stand. Aleluya. Y que juntos le demos la honra. And que together we may give honor a quien la merece. To those that deserve Quiero que recibamos la palabra de Dios. I want to receive the word of God. Al hombre de Dios. The man of God. A quien Dios le ha dado la visión. Whom God has given the vision. Y que hoy vemos como testimonio que se está extendiendo esta visión. As a testimony that this vision is extending. Este es testimonio lo que estamos hoy a punto de celebrar es el testimonio de Dios de que esta, visión está extendiéndose. Que este es el primer paso. Pero veremos muchas otras. Con ustedes el pastor Darío Quijano. the pastor Rubén Darío Quijano. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso al Señor, nuestro amado Salvador. A big round of applause to our Lord and Savior. Alábale, alábale. Fuerte ese aplauso al Worship Señor. Él es nuestro Dios. Round of applause to the Lord. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Yo te invito para que levantes tu mano por un momento al Señor. I'm going to invite you to lift up your hand y atrae to the el Espíritu Lord Santo sobre tu vida. And attract the Holy Spirit over your life. Si él no está, de nada sirve lo que hacemos. If he's not here, then what we do would be good for nothing. Necesitamos su presencia. Necesitamos de él como persona. Más de lo que nos puede dar lo necesitamos a él. oh Holy Spirit, we need your presence. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Comienza a adorarle. Oh, adora a tu Dios, adora. Worship your Holy Spirit, we need your presence. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Oh, we need a special anointing for today. necesitamos una unción especial para hoy. Open the heavens, Lord. Abre los cielos, Dios. Open the heavens, Lord. Abre los cielos, Dios. Give us your word. Danos su palabra. Oh, we need your word, Lord. Necesitamos tu palabra. Padre, yo te bendigo en esta tarde. Father, I bless you this afternoon. Te doy gracias por la sangre de tu Hijo, en la cual hay victoria para nosotros. Oh si Él venció la muerte, lo vence todo. Y nos ha dado su espíritu. And he has given quien nos levanta en victoria cada día. Who us up in victory Espíritu every day. Santo, te amamos. Holy Spirit, we worship you. We love you. One more time, I say to you, we need your presence, Holy Spirit. Una vez más te digo, Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Si tú no estás, de nada sirve lo que hacemos, Espíritu Santo. te adoro, te bendigo. Levanta tus manitos, hazle demanda al Espíritu Santo. una demanda, algo especial, pídele hoy. No dejes que esto se vuelva una ceremonia religiosa. Asegúrate que es una cita con él. Haz demanda para que él te bendiga hoy. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tu amor. Thank you, Holy Spirit Gracias, of God. Thank Espíritu you for Santo. your love. Thank you, Holy Spirit. En el nombre de Jesús. Aleluya. In the name of Jesus. Hallelujah. Amén. Amen. Y Dale un aplauso fuerte al Señor. Let's give a big round of applause Gracias. to the Lord. Pueden tomar asiento, mis amados. You can take a seat. Muy felices una vez más dándole gracias al Señor por nuestros invitados especiales de hoy. We're very happy once again giving thanks to God for our special guests today por nuestros ancianos y diáconos de Toronto, gracias por estar aquí también. Y a todos ustedes que nos acompañan, gracias por venir para esta celebración tan especial. Queremos participar con el Espíritu Santo. We want to participate with the Holy Spirit. Con su tarea de bendecir esta ciudad y esta nación. With his task to bless this city and this nation. Nuestro deseo cuando pensamos en, en abrir Mississauga. Our desire when we thought about opening up Mississauga. No era extender la franquicia de nuestra religión. It wasn't to extend the franchise of our religion. Sino extender la visión del amor de Cristo. But to extend the vision of the love of Christ. Y es eso por lo que hemos trabajado. And that's what we have worked y seguiremos trabajando. And for what will continue to Sin dejar que el mundo nos arrolle con su maldad. Without letting the world crash into us with its Sin evil. dejar que la religión nos enfríe con su institucionalidad. Without letting religion eh, make us cold with its institutional spirit. Y sin dejar que la experiencia nos robe la pasión. And without letting experience rob us of our passion. Es por eso que Hablé con el Espíritu Santo en mi, en mi relación muy personal. Y la palabra que traigo para todos ustedes en este día es un clamor que está en Jeremías capítulo 3, versículo 15. That in Jeremiah chapter 3, verse 15. Dice así la palabra. The word of God says as follows. Os daré pastores según mi corazón que os apacienten con paciencia y con inteligencia. And I will give you shepherds according to my hearts, who will feed you with my knowledge and understanding. Dios quiere darnos pastores según su corazón. God wants to give us pastors according to his heart. Y vaya si los necesitamos. And oh, do we need them. Porque hoy cuando hablamos de pastores, lastimosamente, los modelos que vemos no siempre son los mejores. Y el modelo se corrompe. Pero la necesidad de la gente sigue siendo la misma de siempre. Es por eso que necesitamos volver al modelo. Y el modelo es el de un carpintero maravilloso que nos ha salvado con su amor. And the model is that of a carpenter that has saved us with his love. Adornarlo y ponerle frac a Jesús lo dañaría en su esencia. To put decorations on him is to damage Jesus in his essence. Necesitamos conocerlo tal y como es. We need to know him just as he is. Dios es muy celoso de sus ovejas. God uh, uh, is very jealous with his de su sheep, rebaño. of his sheep, of his flock. Jesús es el supremo pastor nuestro. Jesus is the supreme pastor of us. Nosotros los pastores somos simplemente sus empleados. Us pastors, we are simply his employees. Él nos ha puesto para cuidar con ternura su rebaño. He has put us to take care of his flock with sweetness and kindness. Cuando un pastor cree que es dueño de las ovejas, when a pastor thinks that he or she are the owner of the sheep, es porque ha equivocado su propósito. is because they've mistaken their purpose. Nosotros somos hijos de Dios, We are children of God, llamados a pastorear a los otros hijos de Dios. Called to pastor other children of God. No se olviden lo que dice Pedro. forget Primera de Pedro 5, 2 al 4. Vamos a leer en español, por favor, y podemos colocar en inglés en la pantalla. We're Les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo responsabilidad y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero no sean crueles con los que están a su cargo. No sean crueles con los que están a su cargo. Más bien, sean un buen ejemplo para ellos. Así, cuando venga nuestro gran pastor, recibirá una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Es el mandato que nos da la palabra. This is the mandate that the word is giving us. El liderazgo cristiano requiere de una serie de ingredientes Christian leadership requires a series of ingredients que lo lleva a ser efectivo en el propósito para el cual Dios levanta ese líder. that takes it or allows it to be effective in the purpose for why God lifted up that leader. Son muchos los ingredientes que un líder requiere. There are many ingredients that a leader requires. Un líder requiere palabra, A leader requires word, conocer la palabra y el espíritu de la palabra, to know the word and the spirit of the word, un líder requiere la palabra para que le dé solidez y cimiento a lo que hace. Un líder requires the word to give it solidity and a, a foundation to what they do. También un líder requiere autoridad venida del cielo. requires Solo por la autoridad del cielo podemos operar los propósitos del cielo. Un liderazgo con autoridad genera seguridad, seguridad espiritual. Uh, También un líder requiere conocimiento. A leader requires knowledge. Puesto en el lugar adecuado which is placed in the right Porque place. dice la palabra. Because the word of God says, a vuestra fe, add on to your faith, virtud. Virtue. Y a la virtud conocimiento. And to virtue knowledge. Es decir, el conocimiento se requiere. Is to say knowledge is required. Si va, si está antecedido por la fe y la virtud. If it's if it's uh, uh, before virtue and if it's uh, sorry after virtue and faith. Un líder debe primero buscar la fe. A leader must first seek for faith. Su fe debe traducirse en virtud. His, its faith must be translated into virtue. Y él tiene que añadirle conocimiento. And then knowledge must be added. El conocimiento es necesario para liderar. Knowledge is required to lead. Cuando tú lideras lo que no conoces. When you lead what you don't know. Tú podrías llevar la gente a cualquier lado menos a su destino profético. Muchos otros elementos requiere un líder. Many required Muchos, son muchos. Pero en torno a nosotros los pastores. La palabra nos ha dado un depósito de donde se almacenan todas esas virtudes necesarias. The word has given us a deposit where all those necessary virtues are stored. ¿De dónde sale la identidad de un líder? Where does the authority of a leader come from? De su corazón. From their hearts. Por eso dice la palabra, les daré líderes pastores conforme a mi corazón. That's why the word of God says I will give you I will give you shepherds, pastors according to my heart. Así que el buen pastor Jesús So the good pastor Jesus nos dice que el secreto para ser eficaces en nuestro liderazgo tells us that the secret to be effective in our leadership está en el corazón que tengamos nosotros como is líderes. In the hearts that we have as leaders. Porque del corazón mana la vida. Because from our heart is where life el comes estilo from. de tu vida es el resultado de lo que hay en tu corazón. Your lifestyle comes out as a result of what is already in your y heart. Como líderes de Dios, And as leaders of God, nuestro liderazgo es una expresión de lo que hay en el corazón. Our leadership worship is an expression of what's in the heart. Un corazón lleno de amor. A heart filled with love. Un corazón lleno de humildad. A heart filled with humility. De misericordia. Of mercy. De entrega. Of giving. Reflejan el espíritu de Dios dentro de un líder. It reflects the spirit of God in a leader. Ese del corazón donde se encuentra como un combustible. It's in the heart where like a fuel la pasión de un líder. Passion is found. El corazón es el lugar de tus pasiones. The place of your passions. Le digo yo a mi esposa, te amo con mi corazón. I tell my wife I love you with my heart. Todo lo que nos apasiona está en el corazón. Everything that we're passionate for is in y Dios our quiere darnos pastores según su corazón. And God wants to give us pastors according to Es decir, con unas pasiones similares a las de Dios. It's to say with passions similar to those of God. Un buen líder debe tener claras sus motivaciones. A good leader needs to have their motivations y clear. claras las pasiones que lo mueven a actuar. And their passions that move them to act also need to be clear. Hemos enseñado en otras ocasiones. We've taught in other occasions Que uno de los más grandes poderes del ser humano. Es la pasión. Por pasión un hombre es capaz de casarse con una mujer. Sin importar cuán lejos esté de la mujer ideal. Without caring about how far they are from their ideal woman. Por pasión una persona puede destruir su hogar en un solo instante. Out of passion a person can destroy their home in a single instant. Por pasión una persona se va desde aquí hasta Inglaterra a ver jugar un equipo de fútbol. For passion a person can travel from here all the way to England to watch a soccer team play. La pasión es un motor tremendamente influyente del ser humano. Passion is an incredibly influential engine in human. Es por eso que Dios para que seamos buenos pastores y líderes. That's why for God in order for God to want us or to allow us to be good pastors and leaders. Requiere que nuestras pasiones He needs or He requires that our passions al corazón de Dios. May be aligned to the heart of God. Os daré pastores según mi corazón. I will give you shepherds according to my heart. ¿Cuáles serán las pasiones de un pastor según el corazón de Dios? What will be the passions of a pastor that is according or a shepherd that is according to the heart of God? ¿Cuáles son las pasiones de un líder? que esté cerca a Dios. What are the passions of a leader that is close to God? Porque estamos orando para que Dios multiplique liderazgo en esta ciudad. Because we're praying for God to multiply leadership in this city. Pero no de cualquier forma. But not just in any way. No cualquier muchacho loco con una guitarra abra un garaje. Not just any a crazy young person with a guitar in a garage. Queremos gente sometida a procesos que nos aseguren. We want people that may be subjected to processes that can assure us su corazón tiene las pasiones mismas de Jesús. That their hearts carry the same passions like Jesus has. Y eso hay que formarlo. And that we must Se form. Forma. It's formed. Voy a contarle rápidamente. I'm going to tell you very quickly. Algunas pasiones de un corazón santo para servir a Dios. Some passions of a holy heart to serve God. Lo primero. The first one. Un pastor conforme al corazón de Dios. A, post, a pastor according to the heart of God. Esencialmente tiene pasión por la persona de Jesús. Essentially has passion for the person of Jesus. La primer pasión que tiene un líder de Cristo. The first passion that a leader of Christ has. Es una pasión extrema por su Salvador. Is an extreme passion for their savior. Y una pasión que no puede agotarse. A passion that can't run out. Una pasión que debe crecer cada día. A passion that must grow each day. No hay nada más triste para un líder. Que pierda la pasión por su Señor. Juan 16, 27 dice así, leemos solamente español, siguen en inglés. John once again we'll read Spanish and we'll follow along with English on the screen. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Un líder según el corazón de Dios vive apasionado y enamorado de su Salvador. Lives passionately and in love with their Savior. No de la religión que lo proclama. Not with their religion that Voy más allá, ni siquiera del libro que nos lo enseña. I'll go even further, not even with the book that sino de él but of him, de Jesús. Jesus. Lo ve carpintero y todo y lo enamora he su actitud. Sees him as a carpenter and everything, Yo quiero ser un líder apasionado por Jesús. I want to be a leader passionate for Jesus. Yo no quiero que mi experiencia me robe la pasión. I don't want my experience to steal my passion from Jesus. Dios necesita para esta ciudad y esta nación. God needs for this city and for this Más nation, líderes. More leaders. Pero gente apasionada por Jesús. But people that are passionate gente for Jesus. Gente enamorada de Jesús. People in love with Jesus. Y el que está enamorado da lo que sea por la persona que ama. And the one that is in love gives up whatever for the person that they love. Tiempo, they invest their time. Sus más bellas palabras. Their most beautiful words. Su dinero. Their money. Todo a su a su amor. Everything for that love. Maranatha, iglesias que están presentes necesitamos amar a Jesús. Maranatha and the churches that are present we need to love líderes. Jesus. And we need leaders. Apasionados por Jesús. Passionate for Jesus. Capaz de llorar por él. willing to cry for him, con él, willing to cry out for him, con él. willing to suffer with him. Somos llamados. We are called famoso el nombre de Jesús y no el nuestro. To make the name of Jesus famous, not es ours. Él. Lo que importa es Levanta tu what Dile, Señor, lo que importa eres tú. Lord, el centro de todo esto eres tú. The tú eres el que entregó su vida a You are the one Enséñame a amarte. Teach a reconocer tu carácter. To Enamorarme de ti, Señor. Aleluya, fuerte ese aplauso. Give a big round of applause to the Lord. La segunda característica de un pastor conforme al corazón de Dios The second characteristic of a pastor of a pastor according to the heart of God es que tiene adentro is that they have within una gran pasión por la santidad y por la integridad. a great passion for holiness and integrity. Algunos quieren la santidad Some want holiness y hasta anhelan la integridad, and, anhelan la integridad, and they even desire integrity, como una respuesta a sus miedos de ser erradicados del cielo. as a response to their fear of being eradicated from heaven. Tú podrías cambiar tu forma de ser por miedo al infierno. You could change your way of being out of fear of hell. Pero un líder necesita más que la santidad como tal. But a leader needs more than just holiness in itself. Un líder necesita una santidad generada en la pasión por Dios. A, a leader needs holiness that is generated from their passion for God. Un buen pastor tiene pasión por ser santo. A good pastor has passion to be holy. Se apasiona obedecer a su Señor. They're passionate in obeying their Lord. Se apasiona pelear contra sus propias inclinaciones humanas. They're passionate in fighting against their personal Porque inclinations. solo cuando esa pasión de santidad esté adentro. Because only when that passion of, for holiness is within podrá contagiar de esa pasión santa a sus hijos espirituales. Is that they'll be able to impart that holiness, that passion for holiness to their spiritual children. Ahí podían dar un aplauso y quedaba bien el video. There you could give a big round of applause and it would sound pretty good. Segunda a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un líder según el corazón de Dios. A leader according to the heart of God. Vive apasionado por ser santo. Lives passionately to be holy. Apasionado por la pureza. Lives passionate for Escúchame. No es un asunto de doctrina. Listen, it's not a matter of doctrine. No es un asunto de qué es lo que puedo hacer. It's not a matter of what can I do. Es una pasión que me dice qué es lo que quieres que yo haga. It's a passion that tells me what do you want me to do. Cuando Saulo le dijo qué quieres que yo haga. When Saul said what do you want me to do. No le dijo qué puedo hacer. He didn't say what can I do. ¿Qué quieres que yo haga? He said what do you want me to do. Un líder apasionado por la santidad de Dios. A, passion, a leader that is passionate for the holiness of God. No está buscando el límite entre lo santo y lo profano. It's not looking for the limit between what's holy and profane. Para caminar hasta donde la ley le permite. So that he can walk until where the lay permits Un líder apasionado por la santidad. A leader passionate for sabe holiness, dónde está el pecado. Knows where sin is. Y está lo más lejos posible porque vive para su Señor. And it's the furthest away from it because they live for their Lord. Todas las permisiones y libertades de un líder. Every freedom and permission of a leader serán libertades extremas y permisiones para sus hijos. Will be extreme permissions and extreme freedom for their children as well. Somos llamados a una vida santa. We're called to a holy Escúchame. Life. Listen to me. Sin ella Without it, perderemos el respaldo de Dios. We'll lose the help of God. Tú puedes ser llamado y ungido. You can be called and anointed. Comisionado por Dios. Commissioned by God. Pero si no eres santo con pasión, But if you're not holy with passion, Dios no te va a respaldar. God will not back you up. No te engañes. Do not trick yourself. Dios respalda lo que es de él. God backs up what is his sin esa santidad, without that holiness, jamás tendrás un respeto genuino de la gente hacia ti. Will never have a genuine respect for people la gente puede respetarte you. por el carro o por la forma como hablas. People may respect you because of your car or because of the way you speak. Pero el genuino respeto de una oveja But the genuine respect from es a sheep. cuando perciben en ti una santidad pura y original de la Is when they perceive in you an original and a pure holiness. Pero lo peor de perder la pasión por la santidad But the worst thing about losing passion for holiness es que sin ella is that without it nadie verá al Señor. No one will see the Lord. Nadie. No one. Puedes tener títulos. You can have a title. Puedes tener reconocimientos humanos. You can have human acknowledgments. Puedes tener miles de iglesias. You can have a thousand churches. Sin ella nunca podrás ver a aquel que has predicado. Without it, you'll never be able to see he who Sin you've ella, preached of. Un día Without it, one tendrá day, que Jesús decirte Jesus will have to tell you. Nunca te conocí, hacedor de maldad. I never knew of you, Dale un aplauso al Señor. Esto, esto es Give a big round of applause to the Lord. This is serious. Tercero, Number three, un pastor, un, un pastor conforme al corazón de Dios a pastor according to the heart of God requiere pasión por el servicio. requires passion for service. El servicio es el De nuestra labor. Service is the destiny of Somos our work. llamados a servir. We are called to serve. no a ser servidos. Not to be served too. Dios no levanta un pastor para tener un nuevo faraón. God doesn't lift up a pastor to have just another pharaoh. Dios levanta hombres para liberar a un pueblo de faraones que lo esclavizan. God lifts up men to liberate his people from pharaohs that are enslaving them. Todo faraón, así tenga título de pastor, es enemigo de Dios. Every pharaoh, even if they have the title of a pastor, are enemies of God. Porque Dios libera al hombre. Because God liberates y le da pastores que los apacienten con amor. And No faraones que los humillen y los exploten. And Mateo 20, 27 y 28. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos ha dado ejemplo de servicio. Jesus has given us an example of service. Lavó los pies de sus discípulos. He washed the feet of his disciples. Y cuando Pedro no quiso que se lo lavaran, And when Peter didn't want his feet to le dijo, si tú no dejas que te sirva, tú no sirves para servirme. He said, if you don't let me serve you, then you're no good, or you are not, you cannot serve to serve. Porque rechazar el servicio de Jesús es decirle, yo tampoco quiero servirle a nadie. Because to reject the service of Jesus is to say to him, I also don't want to serve anyone. El corazón de un pastor. The heart of a pastor. Debe tener pasión para servir. to have passion to serve. No sirve por obligación ni por salario ni para quedar bien con la gente. They don't serve out of obligation or because of a salary or because or to look good before everyone. Es un asunto de pasión interna. It's a matter of internal. ¿Dónde passion? hay una necesidad? Where is there any? El corazón del pastor está listo para suplir. And the heart of the pastor is ready to supply it. Un líder según el corazón de Dios. A leader according to the, Vive apasionado to the heart por servir. God Quiere hacerlo con amor a Dios. quiere hacerlo para la gente que Dios le confía. Somos llamados a servir. Más que a ser servidos. Ahora, Pablo dice que si fuéramos siervos de los hombres ya no seríamos siervos de Dios. ¿Cómo entender esa aparente incongruencia? que para ti tu Señor That's for you, your Lord. Tu Señor es tu Señor. Y a él le sirves. Y el servicio a los hombres no es un acto de manipulación de los hombres sobre tu gracia, sino una operación de la gracia divina en la comisión que tu Señor te ha hecho. Porque si yo te sirvo con mi propia capacidad y mi propia pasión humana, me hago manipulable para para ti. I become manipulative for you. Pero si yo te sirvo con la gracia que Dios me ha dado, But if I serve you with the grace that God has given siempre me, I will serve you con la always seguridad with the que security jamás traicionaré al que me puso servicio. that I will never betray he who appointed me to this service. Número cuatro. Number four. ¿Estamos bien? Are we good? Un pastor conforme al corazón de Dios. A pastor according to the heart of God. Requiere pasión por el Espíritu Santo. Requires passion for the Holy Spirit. Y por una relación íntima con él. And for an intimate relationship Escúchame lo que te digo, hijo. Listen to what I'm saying, son. Nadie puede servir a Jesús si no tiene una relación estrecha con el Espíritu Santo. No one can serve Jesus if they don't have a close or a tight relationship with the Holy Spirit. La Biblia nos da el ejemplo. The Bible gives us the example. Jesús tuvo sus discípulos tres años y medio. Jesus had his disciples three Tres and a half años years. y medio con el mejor maestro de todo el universo. Three and a half years with the best teacher in the universe. Viviendo con él, comiendo con él, haciendo todo con él. Living with him, eating with him, doing everything. Y el más avanzadito que era Pedro lo negó. And the most advanced one you could say that was Peter rejected him. Jesús resucita. Jesus resurrects. Y les dice, no hagan nada de lo que yo les he dicho que tienen que hacer. And he says, do not do anything of what I've said that you have to. Quédense en Jerusalén. Stay in Jerusalem. Esperen hasta que sean llenos del poder de lo alto. Wait until you're filled with es power from above. con lo que yo les he enseñado no es suficiente. It's to say with what I've taught you it is not enough. No necesitan tener las claves de lo que Dios quiere. You don't need to have the keys of what God Necesitan el espíritu de Dios para hacerlo. You need the spirit of God to do it. Y le dio un soplido. And he gave them a blow. Tengan un adelanto para que aguanten mientras cae el espíritu, si no ustedes se van a escarriar peor que todos. have a little taste while the Holy Spirit comes down or else you're be lost in the path. Es el Espíritu Santo no es una opción. The Holy Spirit is not an option. Mis respetos para el que cree que el Espíritu Santo es una doctrina. My respects to all those that think that the Holy Spirit o sea, is a le respeto doctrine. en la libertad, no le respeto su doctrina. I respect your freedom, I don't respect your doctrine. Pero el Espíritu Santo But the es imprescindible. Es is, is most needed. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es dado por el Espíritu. Nobody can call Jesus Lord if it's not given by the Spirit. ¿Por qué el Espíritu Santo es vital? Why is the Holy Spirit vital para un líder? For a leader. Porque el Espíritu Santo fue enviado por el Padre Because the Holy Spirit was sent by the Father. A petición de Jesús. Out of the petition para of que Jesus, no estuviéramos huérfanos. So that we would not be left orphans. A leader without the Holy Spirit is an orphan wanting to be a father for other orphans. Transmitiéndole sus mismos vacíos a los hijos espirituales. Transmitting his same emptiness to his spiritual children. Haciendo de sus líderes una copia de sus propias deficiencias. Making of his leaders a copy of his Pero cuando está el Espíritu Santo, por torpe que seas, is there, Dios te va a usar going to use you. Tú necesitas un líder lleno del Espíritu Santo. You need a leader filled with the Holy Spirit. Porque si no te llena del Espíritu Santo, Because if you're not filled with the Holy te llenará Spirit, de su espíritu humano. You'll be filled with your human spirit. Y tú no puedes seguir perdiendo tiempo. And you cannot continue wasting time. Siendo la copia de un hombre lleno de errores. Being the copy of a man filled with mistakes. tú necesitas mistakes. ser la copia de Cristo. You need to be the copy of Christ. Y solo el Espíritu puede hacer a alguien parecido a Jesús. And only the Spirit can be someone or can make someone like Jesus. Give a big round of applause. Pasión por relación con Él. Passion for a relationship no le estoy hablando de pasión por conocer la neumatología. I'm not talking about passion for knowing the pneumatology or the theology. Estoy hablando de pasión por la persona del Espíritu Santo. We're talking about passion for the person Conocerlo of the Holy Spirit, knowing him. El salmista dijo esto que me parece maravilloso. The psalmist said this which I believe is wonderful. Dios, God, Dios mío eres tú. You are my God. De madrugada te buscaré. Early I will seek you. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. My soul thirsts for you, my flesh en tierra longs seca for you. y árida donde no hay agua. In a dry and thirsty wow. land where there is no water. Todo el que no busca la presencia de Dios porque cree tener aguas. All those that don't look for the presence of y God is because aguas, they believe they have tus waters. Aguas serán amargas. And your waters la cruz de ellas. Will be bitter uh, if the cross is not es necesario tener sed por Dios. It's necessary to have thirst for Yo the lo digo de corazón. I say it wholeheartedly. No lo intentes sin el Espíritu Santo porque además de hacer el ridículo dañarás mucha gente. Don't try this without the Holy Spirit because a part of being that an embarrassment you will damage a lot of people. Un líder según el corazón de Dios. A leader according to the heart of God. Vive apasionado por la oración lives passionately for prayer. Sí, tenemos la excusa de que la carne es débil. And yes, we have the excuse that the flesh is weak. Pero el espíritu está dispuesto. But the spirit is willing. ¿Quién manda en ti, tu carne débil o tu espíritu puesto por Dios? Who calls the shots in you? Is it your weak your weak flesh or is it the spirit of God in Como you? líderes as leaders, no nos atrevamos a decir nada que no nos haya dicho Dios. Let's not dare to say anything that God did not tell us first. Nada que no lo hayamos escuchado en el secreto de nuestra relación con Dios. Nothing that we did not hear in secret of our relation in the in the secret of our Porque relationship lo contrario, with Jesus. Seremos símbolos que resuenan. Because then we'll be like those uh, uh, uh um, empty we'll be like an empty sound. Somos llamados a tener y mantener We're called to have and maintain una relación íntima con el Espíritu de Dios. an intimate relationship with the Spirit of God. Él te revelará He will reveal to you las cosas que ojo no vio, things that eyes have not seen, ni oído yo, nor ears have heard. y que aún no suben al corazón del hombre. and that have not reached the heart of man. Solo por el Espíritu Santo Only by the Holy Spirit podrás pasar de ser un ministro de la ley y de la letra para ser un ministro del Espíritu. Will you be able to go from being a minister of the law, Levanta of the words, to be a leader of Dile, the Señor, danos líderes Lift up your Espíritu hands and say, let your leaders be filled with the Holy Levanta tu Spirit, manito, Lord. dile, danos pastores según tu corazón. Lift up your hands and say, Lord, give Que us pastors according to your hearts. That in being in your presence, que nos presence, den de aquello que encuentran en la intimidad. they can give us what they find in intimacy. Número 5. Number five. Un pastor conforme al corazón de Dios. to the heart of God. Requiere pasión por la fe y la obra sobrenatural. faith El liderazgo cristiano no es un liderazgo técnico aunque tiene técnica. Christian leadership is not a technical leadership even though it does have some technical things. Las verdaderas operaciones de un líder cristiano. Es sobre lo sobrenatural. It's supernatural. Porque un líder es puesto para bajar los recursos del cielo a la tierra. Así que no somos imitaciones de psicólogos. So we're not imitations of psychologists. No somos aparentes doctores. We're not apparent doctors. Nosotros somos hombres y mujeres que servimos a un Dios poderoso. We are men and women that serve a powerful God. Y Dios nos ha dado una tarjeta de crédito abierta. And God has given us an open Una tarjeta card. de crédito abierta. La mujer dice, deben una. An open credit card. Every woman is saying, "Oh, I want one, please." Dios nos ha dado una tarjeta de crédito abierta. God has given us a, a, a credit card with no limits se llama The Faith Car. It's called la tarjeta de fe. La fe es una tarjeta abierta a lo imposible. Faith is a card which is open la to the fe es una incitación de Dios para que intenten lo que los cobardes no intentan. Faith is a push from God for us to dare to try what we don't dare to try. La fe es una autorización del cielo para que violentes lo que ningún sensato quiere violentar. Faith is an authorization from heaven to try and attempt what no other regular person would. Es por eso que un pastor conforme al corazón de Dios. Which is why a pastor according to the heart of Conoce God su medida de fe. trabaja en la intimidad con Dios. They work on it in their intimacy la en los retos de sus hijos espirituales. They exercise it in their challenges of their spiritual y la obra sobrenatural de Dios. they see the supernatural work of Jeremías 32 dice esto. Jeremiah 32 says like this. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido y no hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares. Castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. Un líder según el corazón de Dios. A leader according to the heart of apasionado por incrementar su fe lives passionately to increase their Escúchame faith. lo que te digo. Listen to what I'm saying. No por incrementar su cuenta bancaria. Not to increase their bank account. Ni por incrementar el número de personas de su iglesia. Nor to increase the number of people in Porque their al fin y al cabo la gente es una añadidura de un ministerio. Because at the end of the day people are just added on ¿Me ministry. está estás entendiendo lo que le digo? Are you understanding el what Señor I'm saying? añadía a los que habían de ser salvos. The, the Bible says that the Lord will add on those that el are to be saved es un deseo del hombre para presenciar el éxito. These big numbers are just a desire of man to have uh, like or to think that there is success. Pero Dios nunca nos ha pedido números. But God has never asked us for numbers. Nos ha pedido obediencia. He's asked for obedience. Hacer lo que él dice. To do what he says. un aplauso al Señor. Give a big round of applause to the Lord. Si quieres incrementar algo de valor en ti, if you want to increase something of value in you, incrementa tu fe. increase your faith. No solo por el poder que ella trae. Not only because of the power that it carries. Sino porque sin fe nadie puede agradar a aquel que lo ha llamado. But because without faith no one can please he who has called. Jesús se agrada de nuestra fe. Jesus is pleased with de que our faith. débiles y frágiles como somos. That as weak and fragile as we are. Seamos capaces de creer por lo que nadie cree. That we may be able to or willing to believe for what no one believes. Hemos sido llamados para usar las armas de nuestra milicia. We have been called to use use the weapons of our warfare, las cuales no son carnales, which are not in the flesh, sino poderosas en Dios. But are powerful in Christ. Un líder con el corazón de Dios. A leader with the heart of God. Acepta el reto de la fe. Accepts the challenge y of cree faith. lo que nadie cree. And believes what no one else believes. A mí me ha pasado. Les he contado. Eso marcó mi vida. Cuando una persona necesitaba un milagro. Y yo vi todas las circunstancias y dije, no, eso ya es imposible, eso está cerrado. y ahí no, había ninguna posibilidad. yo no le dije a la persona, pero adentro. Yo dije, eso ahí no tiene solución. I didn't tell the person, but within myself I thought, yeah, this is Pasó impossible. el tiempo. Time passed. Y un día me llaman para decirme que el milagro había ocurrido. And one day I received a call saying that that miracle had happened. Y mientras tenía el teléfono sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo. And while I was holding the phone receiving the news, I felt the voice of the Spirit tell me. No me subestimes. Do not underestimate me. Yo puedo hacer hasta lo que tú descalificas como posible. He said I can do even what you don't think I can do, what you disqualify me of doing. Señor. Me tocó llorar y pedirle perdón. Al I had to cry and ask for forgiveness to the Lord. Tú necesitas de tu pastor la fe de él. You need from your pastor his faith. Porque si a ti no te alcanza la fe, Because if your faith is tú necesitas enough, un depósito mayor. You need a greater deposit. Tu líder es un depósito mayor. Your leader is a greater deposit. Por eso el que quiera ser líder necesita llenarse de fe. That is why those that want to be leaders, no solo para need to be filled with faith no solo para su vida, sino para las necesidades de otro. Ya casi termino, no se preocupe. Número 6. Un pastor conforme al corazón de Dios. Requiere una sana pasión por las almas. requires a, a healthy passion for souls. Porque Dios no nos ha llamado a construir instituciones, Because God has not called us to build sino a institutions, salvar almas. but to save souls. Lo que Jesús quiere es gente. What Jesus wants is people. Gente que se le perdió al Padre y Jesús vino a buscarla. People that were lost from the Father and Jesus came looking for Un them. buen pastor tiene amor por la gente. A good pastor has love for people. Mire lo que dice Judas. Look at what Jude, Jude says. It's on your screen. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Un líder apasionado por Dios. A leader passionate for God. Está apasionado por cumplir la gran comisión. Is passionate for fulfilling the great salvar almas para su, para su Señor. They want to save souls for their Lord. Porque la gran comisión Because the Great Commission es justo la última orden que dio antes de irse. Is the last order he gave before he left. Que estoy seguro será el primer cuestionamiento que nos haga justo cuando regrese. That I'm sure will be the first order of questions that he will ask us when he returns. Si fue lo último al irse, if it was the last thing he said before he left, será lo primero por lo que nos pregunte. It will be the first thing that he will no ask nos dirás cuántos salvaste. No te preguntará cuántos salvaste. He's not going to ask you how many you saved. Te dirá si hiciste lo que te dijo. He said, "Did you do what I asked que you?" prediques a tiempo y fuera de tiempo. To preach in time and out que of lleven time. la palabra hasta lo último de la tierra. To take the word until the ends of the earth. Porque es una responsabilidad. Because it's a responsibility. Y los líderes and leaders, muchas veces dejamos de predicar para salvar almas. Muchas veces dejamos de predicar para salvar almas. Many times we stop preaching to save souls. Pero dice la palabra que todos tenemos que hacer obra de evangelista. But the word of God says that we all need to we all need to do this evangelistic Como decía ahora Jorge, like Jorge was saying, las ovejas paren borregos. Las ovejas paren ovejitas. Oh, okay. Sheep uh, give birth to uh, um, little sheep. <laughs> Baby sheep. <laughs> las, las, las, las ovejas paren ovejitas. Sheep give birth to baby sheep. I don't know what they're called. Pero el llamamiento al ministerio no te daña la capacidad de reproducirte. But the calling to this ministry doesn't damage the responsibility or does not yeah, damage the responsibility for you to reproduce. no te puede hacer estéril. Leadership cannot make you uh, unfertile. El liderazgo bendice tu vientre para parir hijos. Leadership blesses your womb to give birth to spiritual children. Y número 7. And number 7. El pastor conforme al corazón de Dios. The pastor according to the heart of God. Requiere pasión por el reino. Requires passion for the kingdom sabe que el reino se establece They know the kingdom is established. en los corazones de los hombres in the heart of man. que un día el Señor vendrá a establecerlo en la tierra In the heart of man, when God one day will come to establish pero un on buen líder sabe que But es parte de la institución del reino en la tierra But a good leader knows that they are parts of the institution of the heaven, of the kingdom of heaven on earth. es por eso que busca primero el reino de Dios y su justicia That's why look first for the kingdom of God and its justice, y no las cosas añadidas and not the added on things. Hoy tenemos muchos líderes Today we have many leaders que buscan primero su propio nombre, that first seek for their own name, su propio dinero. seek for their own money, Lo que ellos quieren, what they want. ese no es un buen siervo. That's not a good servant. Un buen siervo busca el reino de Dios y su justicia. A good servant seeks the kingdom of heaven con and la its justice, con la seguridad with the assurance que si Dios lo ha llamado, that if God has called them, Dios va a pagar los biles por lo que él está haciendo. God will pay the bills for what He's doing. Porque si Dios manda hacer algo, Él paga el bill. Because if God commissions you to do something, He will pay for that that He commissioned. Un líder debe vivir apasionado por el reino. A leader must live passionately for the Por eso protege su corazón del amor al dinero. That is why a leader protects their heart Porque ya el líder sabe. Because the leader knows que el amor al dinero es raíz de todos los males que le pueden sobrevenir. That the love for money is the root of all evil that can come. Somos llamados a enfocarnos en el reino de Dios. y una vez más lo digo con seriedad espiritual. Yo quiero que mi ministerio crezca. Pero he aprendido la diferencia entre crecer y engordar. But I've learned the difference between growing and fattening. Los números no pueden engañar a un hombre lleno de Dios. The numbers cannot trick a man filled with God. Un hombre lleno de Dios. A man filled with Una God. mujer llena de Dios. A woman filled, a woman filled Se with God. por el reino. If they're passionate for the kingdom. Quiere salvar las almas. They want to save souls. Pero no encuentra en la productividad de su ministerio una forma de refrendar su altura como hombre. But they don't find in the productivity of Todos dos se presentarán ante el mismo Señor. Both of them will present to in front will present themselves in front of the same Lord. y no van a contar el número. And they will not count the number. Lo que va a decir el Señor. What the Lord will say Ven, is come. Buen siervo. Good servant. ¿Qué es un buen siervo? What is a good servant? Te di cinco, te di diez mil y me los cuidaste bien a todos. I gave you five or I gave you ten thousand, buen but siervo. you took care of all of them correctly. Good servant. Fuiste fiel siempre. You were always faithful. No vendiste mis principios por tu comodidad o tu éxito. You did not sell my principles for your comfort or your success. En lo poco has sido fiel. You've been faithful in little. En lo mucho te pondré. I will put, you in the Un buen pastor. A good pastor. No espera que los hombres lo pongan en alto porque sabe que su verdadero posicionamiento se lo darán en el cielo. does not want men to put them in high places because he knows that that position in a high place will be granted by God Todo himself. lo demás es circunstancial y opcional. Everything else is circumstantial and optional. Si tengo éxito humano bien y si no lo tengo mi éxito es que me den like en el cielo, no en Facebook. If I have human success good and if I don't have it my success is that they give me like in heaven, not here. Porque si quisiéramos bastantes likes, predicamos estupideces y los estúpidos nos darían likes. Because if we wanted a lot of likes, we could just preach stupidity and those stupid ones would give us Nosotros likes. buscamos el like del cielo. We're looking for the like of heaven. Que Dios pueda mirarte como líder. That God can look at you y diga, as a leader. Este es mi siervo en quien mi alma se deleita. And say, this is my servant in whom my soul is delighted. Dios necesita hombres y mujeres que acudan a su llamado. La Biblia dice que la orden del rey es apremiante. Pero eso no significa que podemos hacer el llamado de cualquier forma. Debemos conducir adecuadamente a la iglesia del Dios viviente. We need conducts in the right way the church of the que living esa God. se mantenga And that that church can remain como columna y baluarte de la verdad. as the column of deity. No todo se permite. Not everything is allowed. No todo se puede hacer por productividad. Not everything can be done out of productivity. Primero hay que agradar al Señor que la compró con sangre. First, we need to please the Lord that purchased it with blood. Ahora Hijos, hablo con ustedes dos. Now, children, I speak with both of you. Directamente con ustedes dos. Directly with both of you. Quien desea obispado, buena cosa desea. Those that desire to be bishops, they desire a good thing. Y este es el legado de mi espíritu para ustedes. And this is the legacy of my spirit for you. Amen a Jesús más que a las personas. Love Jesus more than people. Y amen las personas más que a la multitud. And love people more than the multitude. Amén la santidad. Love holiness. Para buscar en ustedes mismos. To seek in yourselves. Antes que en las personas. Before in people. El pecado. Sin. Para que sean ejemplo de la grey. So you can be an example of the grey. Amemos el servicio. Love service. Sigan el ejemplo de Jesús. Follow the example of Jesus, quien no solo nos sirvió, who didn't only serve us, sino que lo hizo con humildad y sacrificio. But he did it with humility and sacrifice. Amen la intimidad con Dios. Love intimacy with God. Más que la exposición pública. More than public exposition. Amen la palabra de Dios. Love the word of God. De donde fluirá la fe para ser el legado. Where the faith to fulfill the legacy will flow. Para activar el poder sobrenatural del cielo. To activate the supernatural power que puede salvar hombres y darles paz. That can save men and give them peace. Amén las almas por las que Jesús se entregó en la cruz. Love the souls for which for which Jesus gave himself up on that cross. Hagámoslo con un amor que los salve. Let's do it with a love that saves que them, los cambie, that changes them, que los potencialice para servir, that potentializes them to serve. No con un amor social que les diga que todo está bien cuando van rumbo al infierno. Not with a social love that says that everything is going well when they're on their way to hell. Amen los propósitos del reino de Dios. Love the purposes of the kingdom y of God. sus propios deseos personales. And put to the side your own personal es desires. el que lo llama, el cual lo lo recompensará a su tiempo. The one who calls you is faithful and he will reward you in due time. La falta de pasión es una evidencia de desamor. The lack of passion is an evidence of lack of love. Si hay algo más triste que el odio es una pareja en desamor. If there's anything worse than hatred is a couple in a lack of love. Hijos, children, asegúrense. Remember or make experience that experience, el conocimiento knowledge, y el éxito and success jamás les mengue la pasión. never diminishes your passion. Ejemplo les he dado. I've given you an example, Con autoridad se los digo. and I say this with authority. Un líder sin pasión A leader without passion es tan solo un asalariado. Un asalariado. it's just someone paid with a salary. No hablamos de pasión por dinero, por fama o reconocimiento humano. Hablamos de una pasión nacida de un corazón puro que ha tenido un encuentro real con Jesús. Sirvan con pasión, sirvan con humildad. La humildad les hará originales. La humildad los hará reales y la humildad los hará transparentes como Jesús. And humility will make you like Colócate de pie, quiero orar por favor. Please stand, I want to pray. Levanta tus manos. Lift up your hands. Padre, yo te doy gracias esta tarde. Father, I give you thanks this evening. Te pedimos pastores según tu corazón. de a los que hemos sido llamados, Señor. Con temor y temblor. Te pedimos que nos ayudes, Porque para esto quién es suficiente? Ninguno de nosotros. Solo tu ayuda y tu gracia. Nos puede hacer can make instrumentos us tuyos. Your instruments. Padre, bendigo el liderazgo que se levanta para esta nueva generación. Father, I bless the leadership that y yo is rising for this new generation and I prophesy que los nuevos pastores que tú levantarás para esta generación that the new pastors that you will lift for this serán generation según tu corazón will be according to y your nos heart. van a sobrepasar a nosotros. And will go further than Llegarán what we más lejos. They will get further. Alcanzarán lo que nosotros no alcancemos, Señor. They will reach what we were not able to reach. Porque el destino de ellos Because their destiny es que esta casa casa is that this house sea mayor it may be en su gloria in its que glory la primera. Eh, in, En el nombre de Jesús. in this first glory, in the latter glory than the first one. In Jesus' name, amen. Démosle gracias al Señor. Let's give thanks to God.